درود همراهان گرامی انگلیسی مثل آب خوردن اینجاست و در خدمت شما این با درس نه از سری درس های چهار هزار لغت اساسی مهم و کاربردی و ضروری و البته پرتکرار در انگلیسی که لزوم یادگیری اونها برای شما بسیار بالاست و حتما قبل از هر کاری این لغت ها رو باید بدونید و باید بتونید از اونها استفاده بکنید طبیعتا به همین منظور و البته همونطور که بهترین راه یادگیری لغت ها یادگیری یک لغت در جمله یا عبارت ما هر لغت رو همراه با عبارت یا جمله مربوطه برای شما در این درس تقدیم کردیم که با یادگیری عبارت ها و جملات مربوط به اون لغت بتونید یک بار برای همیشه به این لغت ها مسلط بشید و ضمن یادگیری لغت ها عبارت و جمله یاد بگیرید در حقیقت روش طبیعی یادگیری یک زبان توسط کودک که در ابتدای سنین یادگیری و در واقع اولین کاری که میکنه یادگیری زبانه از این روش زبان مادریش رو یاد میگیره عزیزان اگر این کلیپ رو به صورت اتفاقی دارید میبینید فراموش نکنید که با subscribe کردن و فشردن آیتم notification میتونید جز اولین نفراتی باشید که به محض انتشار یافتن و در دسترس قرار گرفتن کلیپ های بعدی کانال انگلیسی مثل آب خوردن در جریان قرار بگیرید و بتونید از اونها استفاده بکنید موضوع دیگه بچه ها این که روش تمرین در این کلیپ خدمت شما تقدیم شده ای کاش که برای یادگیری موثر و مفید خودتون طبق روش در این کلیپ تمرین بفرمایید تا تاثیر بسیار خوبی در یادگیریتون داشته باشه بسیار خوب بپردازیم به درس 9 از سری درس های 4000 لغت اساسی پرکاربرد و مهم در انگلیسی history history تاریخ تاریخچه سابقه History We met at college. The rest is history. We met at college. The rest is history. We یعنی ما met گذشته فعل meet یعنی ملاقات کردن و همونطور که میبینید meet یک فعل بیقاعده است و وقتی که در زمان گذشته بیان میشه شکلش تغییر پیدا میکنه. meet میشه met یعنی ما ملاقات کردیم. در کجا؟ at در college. college یعنی کالج که بلدید. The rest rest یعنی بقیه THE در اینجا اشاره میکنه به اون بقیه ای که حالا من نمیخوام بگم is است history history یعنی تاریخ شاید شما تلفظش رو history شنیده باشید اما تلفظ درست به این صورته history history یعنی تاریخ we met at college the rest is history The rest is history یک اصطلاحه یعنی بقیهش دیگه تاریخه یعنی بقیهش رو دیگه همه میدونن همه ماجرا رو میدونن بقیهش دیگه داستان تاریخه یک اصطلاح خیلی خوب هم همینجا یاد میگیریم We met at college ما همدیگه رو در کالج ملاقات کردیم The rest is history بقیهش دیگه تاریخه بقیهش رو دیگه همه میدونن جمله و عبارت مرینه برای یادگیری موثر و مفید در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم We met at college The rest is history ما همدیگه رو در کالج ملاقات کردیم بقیهش دیگه تاریخه بقیهش رو دیگه همه می دونن We met at college The rest is history We met at college The rest is history Our family has a history of diabetes. Our family has a history of diabetes. Our یعنی مال ما family خانواده has دارد a یک history تاریخچه of از diabetes diabetes یعنی دیابت از شما به دور باشه دیابت Our family has a history of diabetes. خانواده ما سابقه دیابت دارد. Our family has a history of diabetes. Our family has a history of diabetes. Party Party حزب میهمانی جشن Party Who else came to the party? Who else came to the party? Who یعنی چه فردی else یعنی دیگر یا دیگری یا غیر came came گذشته فعل بیقاعده کام یعنی آمدن came یعنی آمد در زمان گذشته who else چه فرد دیگری came آمد to به the party party در اینجا یعنی مهمانی یا جشن the party THE اشاره میکنه به اون مهمانی خاص اون مهمانی خاص که داری در موردش صحبت میکنی who else came to the party چه فرد دیگری چه کس دیگری به مهمانی یا جشن اومد برای اینکه یاد بگیرید فراموش نکنید حتما هر عبارت و هر جمله که در این درس خدمت شما تقدیم میشه رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا جملات و ها رو تکرار بکنید و وقتی که تکرار دارید میکنید با صدای رسا صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه بکنید در حقیقت روش تمرین شما نه تنها در این کلیپ نه تنها در این درس بلکه در بقیه کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن یا هر پکیجی که دارید استفاده میکنید هر کلیپ آموزشی هر فایل صوتی که دارید استفاده میکنید به این صورت باید باشه چون این باعث میشه که شما بتونید با کامنت کردن هر عبارت و جمله اعتماد به نفس خودتون رو ببرید بالا و نشون بدید که در دنیای واقعی جسارت و توانمندی بیان و ابراز یک جمله یا عبارت انگلیسی رو دارید چون بسیاری از زبان آموزا یا خجالت میکشن یا حراس دارن یا به هر دلیل از این کار اجتناب میکنن و باعث میشه رشد یادگیریشون بسیار کند بشه و به اون چیزی که میخوان خیلی دیرتر برسن پس برای جلوگیری از این ماجرا و برای اینکه بتونید در این مسیر رشد بکنید برای رشد اعتماد به نفس خودتون هر جمله و هر عبارت رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید صدای خودتون رو ضبط بکنید با نحوه بیان در این کلیپ مقایسه بکنید تا بتونید اشتباهاتتون رو پیدا بکنید جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Who else came to the party? دیگر چه کسی به میهمانی آمد؟ Who else came to the party? Who else came to the party? There is a political party here. There is a political party here. There is یعنی وجود داره a یک political یعنی سیاسی party حزب یا میهمانی here اینجا There is a political party here. اینجا یک حزب سیاسی وجود دارد. There is a political party here. There is a political party here. Within. Within. در داخل در درون در ظرف within Find the happiness within yourself. Find the happiness within yourself. Find یعنی پیدا کردن و در ابتدای جمله اومده ساختار امریه یعنی پیدا کن. The THE اشاره میکنه به اون چیز خاص که در موردش داره صحبت میکنه. چه چیز خاص؟ happiness happiness یعنی خوشبختی happy یعنی خوشحال happiness یعنی خوشبختی یا خوشحالی within در درون در داخل yourself مال خودت within yourself یعنی در داخل خودت find the happiness within yourself خوشحالی یا خوشبختی درونی خودت را پیدا کن یا خوشبختی را در درون خودت پیدا کن خوشبختی در بیرون از تو و خارج از دنیای تو نیست واقعا چقدر گفته ها و چقدر عبارت ها و چقدر جملات ارزنده و بسیار کاربردی است که در این درس در خدمت شما تقدیم میشه ای کاش همراه بشه با تمرین شما که یک بار برای همیشه اینها رو یاد بگیرید با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم Find the happiness within yourself خوشحالی یا خوشبختی درونی خودت را پیدا کن Find the happiness within yourself Find the happiness within yourself The Tickets should reach you within a week. The tickets should reach you within a week. The tickets یعنی اون بلیت ها ticket یعنی بلیت the tickets یعنی اون بلیت ها مثلا اون بلیت هایی که ما برای شما فرستادیم should باید reach reach یعنی دست یافتن یا رسیدن you به شما within ظرف یا در ظرف a week یک هفته within a week یعنی ظرف یک هفته به مدت یک هفته یا درون یک هفته the tickets should reach you بلیط ها باید به شما برسن within a week در ظرف یک هفته نباید بیشتر از یک هفته طول بکشه چقدر کاربردی و عالی جملمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم The tickets should reach you within a week بلیت ها باید در ظرف یک هفته به دست شما برسند. The tickets should reach you within a week. The tickets should reach you within a week. grow grow رشد کردن بزرگ شدن grow children grow so quickly children grow so quickly children یعنی بچه ها child یعنی بچه و children یعنی بچه ها مفردش میشه child و جمعش میشه children children یعنی بچه ها grow رشد میکنن یا رشد کردن so بسیار quickly quick یعنی سریع quickly یعنی سریعا یا به طور سریع قیده. children grow so quickly بچه ها خیلی سریع رشد می کنند children grow so quickly children grow so quickly Nothing seems to grow in this soil. Nothing seems to grow in the soil. Nothing یعنی هیچ یا هیچ چیز. Seems یعنی به نظر رسیدن و اس سوم شخص داره یعنی به نظر میرسه. Nothing seems هیچ چیز به نظر میرسه to grow که رشد بکنه grow یعنی رشد کردن in در this in soil soil یعنی خاک nothing seems to grow in the soil به نظر نمیرسه یا به نظر میرسه هیچ چیزی در این خاک رشد نکنه یا به نظر نمیرسه هیچ چیز در این خاک رشد کنه احتمالا خاک نامرغوبیه اما اگر شما میخواید دانش در خاک وجود شما رشد بکنه باید تلاش کنید باید تمرین کنید پس برای یادگیری این جملات و ها و لغت ها در قسمت کامنت مشارکت میکنیم و می نویسیم و نشون میدیم که ما جسارت بیان و ابراز یک جمله یا عبارت رو داریم در دنیای واقعی و میتونیم قول زبان رو شکست بدیم و رئیس زندگیمون خودمون هستیم جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار میکنیم Nothing seems to grow in the soil به نظر نمی رسد هیچ چیز در این خاک رشد کند Nothing seems to grow in the soil. Nothing seems to grow in the soil. Result Result نتیجه حاصل Result I did not expect that result. I didn't expect that result. I did not یعنی من این کار انجام ندادم در زمان گذشته. Did not یا به صورت مخفف didn't. I didn't من یک کاری را انجام ندادم به صورت منفی و در زمان گذشته از فعل کمکی did گذشته do استفاده شده. expect یعنی انتظار داشتن. I didn't expect من انتظار نداشتم that آن result result یعنی نتیجه یا حاصل that result اون نتیجه I didn't expect that result من انتظار آن نتیجه را نداشتم I didn't expect that result I didn't expect that result I was disappointed with the result. I was disappointed with the result. I was یعنی من بودم disappointed disappointed یعنی ناامید with با the th اشاره میکنه به اون چیز مشخص result نتیجه I was disappointed من ناامید بودم with the result با اون نتیجه با اون نتیجه که حاصل شد من ناامید بودم امیدواریم که شما هیچ وقت از نتایج زندگیتون و از حاصل زندگیتون و از حاصل تلاشتون ناامید نباشید برای همین منظور در بخشی که ما میتونیم بهتون کمک بکنیم این است که به شما بگوییم چه بکنید اینکه شما بخواهید از توصیه ما استفاده بکنید این دیگه بستگی به خودتون داره برای اینکه disappointed نشید کاری که باید بکنید این است که در تمرینات شرکت بکنید و همین عبارت ها و همین جملات رو همینجا یاد بگیرید یک بار برای همیشه جمله و عبارت مونین با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم I was disappointed with the result من با نتیجه ناامید بودم I was disappointed with the result I was disappointed with the result open open باز باز کردن open May I open the box? May I open the box? May I یعنی آیا ممکنه من یه کاری رو انجام بدم درخواست معدبانه است I may یعنی من ممکنه مثلا یه کاری انجام بدم وقتی که می میاد این اینور سوالی میشه May I open آیا ممکنه باز بکنم و همونطور که میدونید open یعنی باز یا باز کردن May I open آیا ممکنه من باز کنم چیو The box باکس یعنی جعبه مثلا جعبه هدیه یا کادو یا هر چیزی که هست THE هم اشاره میکنه به اون چیز خاص May I open the box آیا ممکنه جعبه را باز بکنم؟ May I open the box? May I open the box? Keep your eyes open. Keep your eyes open. Keep یعنی نگه داشتن یا حفظ کردن. Your مال شما eyes چشمان open باز Keep your eyes open. چشماتو باز نگهدار. چشماتو نبند. عزیز دلم در تمرینات شرکت کن با چشم باز تمرینات رو ببین و در قسمت کامنت بنویس با صدای رسا تکرار کن Keep your eyes open چشمهایت را باز نگهدار Keep your eyes open Keep your eyes open morning, morning, soap, morning. Some men shave every morning. Some men shave every morning. سام یعنی برخی یا بعضی من مردان و در واقع جمع من من یعنی مرد و جمعش میشه من یعنی آقایان یا مردان شیو شیو یعنی اصلاح کردن اصلاح صورت یا اصلاح قسمتی از بدن every هر morning صبح every morning یعنی هر روز صبح some men shave بعضی از آقایون شیو میکنن یا اصلاح میکنن every morning هر روز صبح Some men shave every morning بعضی از آقایان هر روز صبح صورتشان را اصلاح می کنند. Some men shave every morning. Some men shave every morning. How are you this morning? How are you this morning? How یعنی چگونه are هستی حالت سوالی you شما How are you یعنی شما چطور هستی یا چطوری This in morning صبح ما از شما میپرسیم How are you this morning امروز صبح حال شما چطوره یا الان حال شما چطوره دبتون گرم که با ما همراه هستید انگلیسی مثل خوردن رو همراهی میکنید همین عبارت و همین جمله رو می نویسیم انرژی می بخشیم و انرژی می گیریم از همدیگه How are you this morning؟ امروز صبح حال شما چطور است؟ How are you this morning? How are you this morning? Walk Walk راه رفتن قدم زدن Walk Let us walk slowly. Let's walk slowly. Let us یعنی به ما اجازه بده یا بیا مثلا فلان کار رو انجام بدیم. کدوم کار؟ Walk. Walk یعنی قدم زدن یا راه رفتن و همونطور که توجه کردید L در walk silent یعنی بی صداست خونده نمیشه. Walk یعنی قدم زدن. slow یعنی آرام یا آهسته slowly یعنی به آرامی به آهستگی let's walk slowly بیا آرام قدم بزنیم یا بیا آروم راه بریم ما آروم پیش میریم آروم قدم میزنیم اما هیچ وقت متوقف نمیشیم و در مسیر یادگیری پیش خواهیم رفت جمله و عبارت مونینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Let's walk slowly بیا آرام قدم بزنیم یا راه برویم Let's walk slowly Let's walk slowly Do not stop Keep walking Don't stop Keep walking Do not یعنی انجام نده فعل کمکی به همراه not برای منفی کردن Do not انجام نده چه کاری رو stop stop یعنی متوقف شدن یا توقف کردن don't stop یعنی متوقف نکن یا متوقف نشو keep ادامه دادن یا حفظ کردن keep walking یعنی به راه رفتن ادامه بده don't stop متوقف نشو keep walking به راه رفتن ادامه بده به پیشروی ادامه بده don't stop keep walking متوقف نشو به راه رفتن ادامه بده Don't stop, keep walking Don't stop, keep walking Reason Reason دلیل علت سبب Reason Give me a reason for your mistake. Give me a reason for your mistake. Give me یعنی به من بده. Give یعنی دادن. me به من یا مرا. Give me یعنی بده به من. A reason یک دلیل Give me a reason یه دلیل به من بده یا یه دلیل به من بگو برای چی؟ For برای Your مال شما mistake mistake یعنی اشتباه تلفظ درستش رو دقت بفرمایید میستیک نیست میستیک اشتباهه mistake تلفظ ای e در mistake بین ای e و ا mistake یعنی اشتباه give me a reason for your mistake یک دلیل برای اشتباهت به من بگو یه دلیل به من بده که چرا اشتباه کردی جمله و عبارت مونینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم. Give me a reason for your mistake. یک دلیل برای اشتباهت به من بگو. Give me a reason for your mistake. Give me a reason for your mistake. No one knows the reason. No one knows the reason. No one یعنی هیچ فردی one یعنی یک و در اینجا اشاره میکنه به فرد نو one یعنی هیچ فردی نوز میداند چرا فعل نو که یعنی دانستن اس سوم شخص گرفته چون نو وان در انگلیسی به عنوان سوم شخص در نظر گرفته میشه نو one نوز، هیچ فردی نمیداند The reason T-H-E اشاره به اون دلیل مشخص reason یعنی دلیل یا علت یا سبب No one knows the reason هیچ کس دلیل را نمیداند No one knows the reason No one knows the reason low low کم اندک پایین low Your blood pressure is too low. Your blood pressure is too low. Your مال شما blood یعنی خون تلفظش رو دقت کنید پس بلود یا بلود نیست blood یعنی خون pressure یعنی فشار blood pressure یعنی فشار خون is است too too در اینجا یعنی بیش از اندازه یا خیلی زیاد low اندک too low یعنی خیلی کم بیش از اون اندازه‌ای که انتظار میره Your blood pressure is too low فشار خون شما بسیار پایین است Your blood pressure is too low Your blood pressure is too low Please speak in a low voice Please speak in a low voice. Please یعنی لطفاً speak صحبت کردن. Please speak لطفاً صحبت بکنید. In در a یک low پایین voice voice یعنی تون صدا یا صدا low voice یعنی تون صدای پایین Please speak in a low voice لطفاً با صدای پایین یا با صدای اندک صحبت کنید Please speak in a low voice. Please speak in a low voice. Win Win پیروزی پیروز برنده شدن Win Did you win the match Did you win the match did گذشته فعل کمکی do و برای اشاره به زمان گذشته استفاده شده. Did you یعنی آیا شما یک کاری رو در زمان گذشته انجام دادید؟ کدوم کار؟ When برنده شدن. Did you win یعنی آیا شما برنده شدید؟ چی رو؟ The match مچ یعنی مسابقه The Match ای e اشاره میکنه به اون مسابقه مشخص که گوینده داره در موردش صحبت میکنه Did you win the match؟ آیا شما مسابقه رو برنده شدید؟ و طبیعتا در حالتیه که داره در مورد یک مسابقه بسیار خاص صحبت میکنه که بین گوینده و شنونده مشخصه جمله و عبارت مونینه با هم در قسمت کامنت مینویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم تا خوب یاد بگیریم Did you win the match؟ آیا شما برنده مسابقه شدید؟ Did you win the match? Did you win the match? Do not give up. You are winning. Don't give up. You are winning. do not یعنی یه کاری رو انجام نده فعل کمکی do به علاوه not و بعدش فعل فعل ما در اینجا give up give up یک فعل عبارتیه یعنی تسلیم شدن یا رها کردن و بیخیال شدن یک کاری don't give up یعنی تسلیم نشو اون کاری که داری انجام میدی رو رها نکن you are تو هستی winning win و در حالت ing فعل win you are winning حالت حال استمراری یعنی تو داری برنده میشی Don't give up تسلیم نشو ما به شما میگیم از انگلیسی مثل آب خوردن Don't give up You are winning تسلیم نشو تو داری برنده میشوی Don't give up You are winning Don't give up You are winning research research پژوهش تحقیق research You did not do enough research. You didn't do enough research. You شما did not یا به صورت مخفف didn't یعنی یه کاری رو انجام نکردی از فعل کمکی did گذشته do استفاده شده برای بردن جملمون به زمان گذشته enough enough یعنی کافی یا اندازه research تحقیق کردن do research یک collocation یعنی تحقیق کردن you didn't تو انجام ندادی do research تحقیق کردن و پژوهش کردن enough کافی جمله و عبارتمون اینه You didn't do enough research شما به اندازه کافی تحقیق نکردید You didn't do enough research You didn't do enough research I want you to do some research. I want you to do some research. I want you یعنی من از شما میخواهم که چیکار بکنی to do که انجام دهید some مقداری کمی research تحقیقات do research همونطور که گفتیم یه collocation به معنی تحقیق کردن I want you من از شما میخوام to do some research که مقداری تحقیق کنید I want you to do some research من از شما میخوام که مقداری تحقیق کنید I want you to do some research I want you to do some research. Girl Girl دختر Girl Look at that girl. Who is that girl? Look at that girl. Who is that girl? Look یعنی نگاه کردن یا نظر افکندن به کجا؟ at به that on, اشاره به دور girl دختر look at that girl به اون دختره نگاه کن who is چه کسیه یا کیه that girl اون دختره look at that girl who is that girl به آن دختر نگاه کن آن دختر کیست look at that girl who is that girl look at that girl who is that girl Emma is a beautiful girl. Emma is a beautiful girl. Emma یعنی دختر خانومی به نام اما is است a یک beautiful یعنی زیبا girl دختر a beautiful girl یعنی یک دختر زیبا Emma is a beautiful girl Emma دختر زیبایی است Emma is a beautiful girl Emma is a beautiful girl. Guy Guy مرد یارو فرد نامعلوم رفیق Guy Maury is a really nice guy. Maury is a really nice guy. موری یعنی یه فردی به نام موری یه آقایی به نام موری is است یک really واقعا nice خوب guy فرد یا مرد نامعلوم یا یارو یا رفیق موری is a really nice guy موری مرد بسیار خوبی است یا فرد بسیار خوبی است موری is a really nice guy موری is a really nice guy Guys, let us play football tonight. Guys, let's play football tonight. Guys یعنی بچه ها، رفیقا، دوستا. guy همونطور که گفتی یعنی رفیق یارو مرد و جمعش میشه دوستا رفقا. Let us به ما اجازه بدید یا بیاید play بازی کنیم فوتبال. فوتبال tonight امشب Let's play football tonight. امشب بیایید فوتبال بازی کنیم. Guys, let's play football tonight. بچه ها بیایید امشب فوتبال بازی کنیم. Guys, let's play football tonight. Guys, let's play football tonight. Early Early در اوایل زود early. The bus left the station early. The bus left the station early. The bus یعنی اون اتوبوسه مثلا اون اتوبوسی که من میخواستم سوار شم. left گذشته فعل بیقاعده leave یعنی ترک کردن پس گذشتهش میشه left. The bus left اتوبوسه ترک کرد کجا رو the station ایستگاه رو early زود the bus left the station early اتوبوس ایستگاه را زود ترک کرد the bus left the station early the bus left the station early That is good. You arrived too early. That's good. You arrived too early. That is good یا that's good یعنی خوبه. You arrived. Arrive یعنی رسیدن. You arrived یعنی تو رسیدی یا شما رسیدید. Too یعنی بیش از اندازه یا بیش از اون حدی که انتظار میرفته. Early زود. You arrived too early. شما خیلی زود رسیدی. That's good. خیلی خوبه. That's good You arrived too early خوب است تو خیلی زود رسیدی That's good You arrived too early That's good You arrived too early How is the food? How is the food? How یعنی چطور یا چگونه is است How is یعنی چطوره the food the THE اشاره میکنه به اون غذای مشخص که داره در موردش صحبت میکنه food یعنی غذا how is the food غذا چطوره مثلا میخواد نظر شما رو بپرسه جمله و عبارتمون اینه با هم برای اینکه یاد بگیریم در قسمت کامنت می نویسیم برای اینکه بتونیم اعتماد به نفسمون رو ببریم بالا نشون بدیم که ما هم میتونیم در دنیای واقعی یک جمله یا یک عبارت انگلیسی رو بیان بکنیم نه تنها این جمله بلکه کل ها و جملات این درس رو این کلاس رو برای رشد خودمون در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم و وقتی که تکرار کردیم صدای خودمون رو ضبط می کنیم با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه می کنیم تا بتونیم اشتباهاتمون رو پیدا بکنیم و اونها رو رفع بکنیم جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم How is the food؟ غذا چطور است؟ How is the food؟ How is the food? Where is my food? Where's my food? Where یعنی کجا Where is یعنی کجاست کجا قرار داره My food غذای من Where's my food غذای من کجاست Where's my food Where's my food moment moment لحظه دم هنگام moment wait a moment please wait a moment please wait یعنی منتظر شدن در ابتدای جمله اومده ساختار امری یعنی منتظر باش a moment moment یعنی لحظه wait a moment یعنی یک لحظه منتظر باشید please لطفاً Wait a moment please یک لحظه صبر کنید لطفاً Wait a moment please Wait a moment please I am busy at the moment. I'm busy at the moment. I am busy یعنی من سرم شلوغه busy یعنی کسی که سرش شلوغه یا مشغوله I'm busy من سرم شلوغه at در the moment the moment THE داره اشاره میکنه به اون لحظه ای که منظور گوینده و شنونده مشخص منظورش همین لحظه است مثلا I'm busy at the moment در لحظه حاضر سرم شلوغ است I'm busy at the moment I'm busy at the moment. himself himself خود اوی مذکر خودش himself Do not worry. Dad takes care of himself. Don't worry. Dad takes care of himself. Do not worry یا به صورت مخفف don't worry یعنی نگران نباش worry یعنی نگران بودن do not یا don't یعنی این کار کارا نکن don't worry یعنی نگران نباش dad بابا takes care take care یعنی مراقبت کردن از خود یا فردی یا چیزی takes care اینجا take اس سوم شخص گرفته برمیگرده به بابا به dad dad takes care بابا مراقبه of himself از خودش Dad takes care of himself بابا مراقب خودشه Do not worry نگران نباش جمله و عبارت با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Don't worry Dad takes care of himself نگران نباش بابا مراقب خودش است Don't worry Dad takes care of himself Don't worry Dad takes care of himself Let the boy do that by himself. Let the boy do that by himself. Let یعنی اجازه بده. The boy THE اشاره میکنه به یه پسر مشخص. Boy یعنی پسر. The boy یعنی اون پسره. Let the boy اجازه بده اون پسره do that That یعنی آن do یعنی انجام دادن Let the boy do that بذار پسر اون کار رو انجام بده By himself توسط خودش یا خودش به تنهایی Do something by himself یعنی اینجا کاری رو خودش انجام بده کمک کسی رو نگیره منظورش اینه که اجازه بدید کودکان فرصت داشته باشن تا رشد کنن تجربه کنن اتفاقات رو خودشون انجام بدن و در اینجا میگه let the boy do that by himself اجازه بده پسر خودش به تنهایی آن را انجام دهد let the boy do that by himself let the boy do that by himself air air هوا air It is hot inside. We need fresh air. It's hot inside. We need fresh air. It is hot یعنی داغ گرم خیلی گرم هوا. Inside. Inside یعنی داخل. Outside یعنی بیرون. It's hot inside. این داخل هوا گرمه. We need ما لازم داریم. Fresh. Fresh یعنی تازه. تلفظش رو دقت بکنید. فرش نمیگم. fresh بین F و R صدای وجود نداره fresh یعنی تازه تر و تازه air هوا fresh air یعنی هوای تازه we need fresh air ما به هوای تازه نیاز داریم چرا چون it's hot inside هوا داخل گرمه جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم It's hot inside. We need fresh air. داخل هوا گرم است. ما به هوای تازه نیاز داریم. It's hot inside. We need fresh air. It's hot inside. We need fresh air. This tire needs some air. This tire needs some air. This یعنی این تایر یعنی لاستیک needs لازم دارد s سوم شخص چون تایر در اینجا فاعل جمله مونه سام مقداری air هوا سام air یعنی مقداری هوا This tire needs some air این لاستیک کمی هوا یا باد نیاز داره جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و تکرار می کنیم This tire needs some air این لاستیک کمی هوا یا باد نیاز داره. This tire needs some air. This tire needs some air. Teacher Teacher معلم Teacher You are not a teacher anymore. You are not a teacher anymore. You are not یعنی تو نیستی شما نیستید a teacher یک معلم anymore یعنی بیش از این You are not a teacher تو معلم نیستی anymore دیگه یا بیش از این یعنی تو الان معلم بودی ولی از این به بعد دیگه نیستی You are not a teacher anymore تو دیگر یک معلم نیستی You are not a teacher anymore. You are not a teacher anymore. Who is your English teacher? Who is your English teacher? Who is یعنی چه فردی است یا کیه؟ Your مال شما English انگلیسی teacher معلم English teacher یعنی معلم انگلیسی Who is your English teacher? معلم انگلیسی شما کیست؟ Who is your English teacher? Who is your English teacher? Force Force نیرو مجبور کردن Force You cannot force them to stay. You can't force them to stay. You can't یا you cannot یعنی تو نمیتوانی force یعنی نیرو یا مجبور کردن them آنها را to که stay ماندن یا اقامت داشتن You can't force them یعنی تو نمیتوانی آنها را مجبور کنی to stay که بمانند You can't force them to stay تو نمیتوانی آنها را برای ماندن مجبور کنی You can't force them to stay. You can't force them to stay. Jack always wanted to join the Air Force. Jack always wanted to join the Air Force. Jack یعنی آقایی به نام جک always همواره یا همیشه wanted میخواست گذشته فعل want یعنی خواستن to join که به پیونده join یعنی پیوستن the air force air force یعنی نیروی هوایی Jack always wanted to join the air force جک همیشه میخواست به نیروی هوایی بپیوندد. Jack always wanted to join the Air Force. Jack always wanted to join the Air Force. offer offer پیشنهاد پیشنهاد دادن offer What can you offer What can you offer? What یعنی چه چیزی یا آنچه Can you آیا شما می توانید offer پیشنهاد دادن What can you offer شما چه چیزی میتونید پیشنهاد بدید مثلا در مورد غذا یا هر کاری که قرار ما انجام بدیم What can you offer شما چه چیزی میتوانید پیشنهاد دهید What can you offer What can you offer What did they offer? What did they offer? What چه چیزی یا آنچه did گذشته do they آنها offer پیشنهاد دادن What did they offer آنها چه چیزی پیشنهاد دادند What did they offer What did they offer Enough Enough کافی اندازه بس enough That is enough. Leave me alone. That's enough. Leave me alone. That is enough یعنی کافیه بسه leave رها کردن me مرا alone تنها یا به تنهایی That's enough کافیه بسه Leave me alone تنهایم بگذار مشخصه که کجا استفاده میشه و چقدر هم کاربردی و چقدر عالین. عبارت ها و جملاتی که داریم خدمت شما تقدیم میکنیم ای کاش چاشنی تمرین شما هم همراه بشه با این درس ها و این کلاس آموزشی و منجر بشه به یادگیری شما عزیزان با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم تا خوب یاد بگیریم That's enough leave me alone کافی است تنهایم بگذار That's enough leave me alone That's enough leave me alone Do you have enough money to pay the rent? Do you have enough money to pay the rent? Do you have یعنی آیا شما دارید enough کافی money پول to pay که پرداخت بکنی pay یعنی پرداخت کردن the rent اجاره رو اجاره مشخص رو مثلا اجاره مغازه یا اجاره خونه رو Do you have enough money آیا پول کافی داری to pay the rent که اجاره رو پرداخت کنی Do you have enough money to pay the rent آیا پول کافی برای پرداخت اجاره داری؟ Do you have enough money to pay the rent? Do you have enough money to pay the rent? Education Education آموزش پرورش Education Education starts at home. Education starts at home. Education یعنی آموزش و پرورش و به صورت ویژه یعنی آموزش starts شروع می شود. رس سوم شخص گرفته فعل start یعنی شروع کردن به دلیل اینکه education در اینجا سوم شخص در نظر گرفته میشه. at در home خانه education starts at home آموزش و پرورش از خانه شروع می شود. Education starts at home. Education starts at home. Education is the key to success. Education is the key to success. Education آموزش is است the key. Key یعنی کلید. The key یعنی اون کلید مشخص to برای به منظور success موفقیت Education is the key to success آموزش کلید موفقیت و قطعا همینطوره و دلیلش اینه که ما اینجاییم دلیلش اینه که شما اینجایید چرا؟ چون هدفمون موفقیته میخواهیم به موفقیت برسیم و تنها راهش گذر از مراحل آموزشه ما داریم آموزش میدیم شما هم دارید آموزش میبینید و قطعا داریم مفید از عمرمون و فرصتمون استفاده میکنیم با هم در قسمت کامنت مینویسیم و با صدای رسا تکرار میکنیم تا خوب یاد بگیریم Education is the key to success آموزش کلید موفقیت است Education is the key to success Education is the key to success. Across Across در میان در طول عرض روبرو Across Can you swim across the river? Can you swim across the river? Can you یعنی آیا شما می توانید swim شنا کردن across روبروی یا عرض یا در میان the river اون رودخانه river یعنی رودخانه the river THE داره اشاره میکنه به اون رودخونه مشخص که در موردش داره صحبت میکنه Can you swim across the river؟ آیا می توانی عرض رودخانه را شنا کنی؟ Can you swim across the river؟ Can you swim across the river? The library is just across the road. The library is just across the road. The library یعنی اون کتابخونه is است just دقیقا یا فقط و در اینجا به معنی دقیقا across روبروی the road اون جاده اون راهه The library is just across the road کتابخانه دقیقا روبروی جاده است The library is just across the road The library is just across the road Although Although اگرچه با این وجود Although Although Bob is rich, he is not happy. Although Bob is rich, he is not happy. Although یعنی اگرچه با این وجود باب آقایی به نام باب و همونطور که میبینید بی در ابتدای باب به صورت بزرگ باید نوشته بشه is است rich rich یعنی پولدار ثروتمند He, he اوی آقا یعنی برمیگرده به باب is not نیست happy خوشحال although Bob is rich he is not happy با این وجود که باب ثروتمند است او خوشحال نیست although Bob is rich he is not happy although Bob is rich he is not happy I will be there by five, although I may be late. I will be there by five, although I may be late. I will be یعنی من خواهم بود. There آنجا by five قبل از ساعت پنج یعنی تا پنج نشده I will be there by five تا ساعت پنج من اونجا خواهم بود به اونجا خودم رو میرسونم although اگرچه با این وجود I may be late ممکنه که تأخیر داشته باشم I will be there by five although I may be late من قبل از ساعت پنج آنجا خواهم بود اگرچه ممکن است دیر کنم I will be there by five although I may be late I will be there by five, although I may be late. Remember Remember به یاد داشتن به خاطر داشتن Remember Remember to take your keys. Remember to take your keys. remember یعنی به خاطر داشتن یا به یاد داشتن و در ابتدای جمله فعل اومده ساختار امریه یعنی به یاد داشته باش to take که برداری take یعنی برداشتن یا گرفتن your مال شما keys ها remember to take your keys یادت باشد که هایت را برداری remember to take your keys Remember to take your keys. Nobody remembers what you did. Nobody remembers what you did. Nobody یعنی هیچ فردی remembers به یاد می آورد و در واقع اسش برمیگرده به نوبادی چون نوبادی حالت سوم شخص رو در انگلیسی داره Nobody remembers. هیچ کس به یاد نمی آورد. What? آنچه You did. شما انجام دادید. Nobody remembers what you did. هیچ کس به یاد نمی آورد شما چه کردید. Nobody remembers what you did. Nobody remembers what you did. Foot. Foot. Paw. foot. My left foot is asleep. My left foot is asleep. My left foot یعنی پای چپ من is است asleep خوابیده. My left foot is asleep و نکته ای که باید توجه بفرمایید foot یعنی یک پا اشاره میکنه به یک پا و جمعش میشه feet یعنی پاها هر دو پا My left foot is asleep پای چپ من خوابیده است My left foot is asleep. My left foot is asleep. What happened to your foot? What happened to your foot? What یعنی چه چیزی یا آنچه happened گذشته هپن یعنی اتفاق دادن یا رخ دادن هپند یعنی اتفاق افتاد what happened چه چیزی شد چه بلایی سرش اومد to به your مال شما foot پای شما what happened to your foot چه اتفاقی برای پایت افتاد what happened to your foot what happened to your foot second second دوم دومین ثانیه second hang on a second please hang on a second please هنگ یعنی هنگ کردن یا متوقف شدن یا آویزان شدن هنگ آن یک فعل عبارتیه یعنی صبر کن a e, یک سکند ثانیه hang on یه ثانیه صبر کن please لطفاً hang on a second یه ثانیه صبر کنید لطفاً ببینید ما چی داریم میگیم به شما چقدر عبارت ها و جملات بسیار کاربردی رو در این درس و در این کلاس داریم و خدمت شما تقدیم میکنیم ای کاش که این کلاس رو جدی بگیرید و همینجا عبارت ها و جملات رو یاد بگیرید hang on a second please یک ثانیه صبر کنید لطفاً. Hang on a second, please. Hang on a second, please. Give me a second chance. Give me a second chance. Give me یعنی به من بده ساختار امری give یعنی دادن. Give me یعنی به من بده. ا یک سکند ثانیه یا دومین چانس چانس یعنی شانس یا فرصت سکند چانس یعنی شانس دوم یا فرصت بعدی give me a second chance به من یک شانس دوم یا شانس دوباره بده حالا اگر دوستان اگر میخواید یاد بگیرید شانس دوم شما و فرصت دوباره شما همکنونه اگر میخواید یاد بگیرید در قسمت کامنت برای افزایش اعتماد به نفستون ننوشتید و از این فرصت استفاده نکردید الان هم دیر نیست هر عبارت و هر جمله رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت مینویسیم و تکرار می کنیم Give me a second chance به من یک شانس دوم بده Give me a second chance Give me a second chance Boy boy پسر boy Who is that boy? Do you know him? Who is that boy? Do you know him? Who is یعنی کیه یا چه فردیه؟ That boy آن پسر Do you know آیا شما میشناسید him او یه را منظورش اون پسر است Who is that boy? Do you know him? آن پسر کیست؟ آیا او را میشناسی؟ Who is that boy? Do you know him? Who is that boy? Do you know him? All the boys went away. All the boys went away. all یعنی همه the boys یعنی اون پسرا اون پسران مشخص که داریم در موردشون صحبت میکنیم went away گذشته go away away یعنی دور go یعنی رفتن و در حالت گذشتش چون فعل بیقاعده است میشه went all the boys همه پسرا went away فرار کردن یا دور شدن عجب پسرای شیطونی حالا که دخترها موندن با هم تمرین میکنیم و با هم پیش میریم All the boys went away همه پسرها فرار کردند All the boys went away All the boys went away maybe maybe شاید ممکن است maybe Let me see maybe I can help Let me see. Maybe I can help. Let me یعنی به من اجازه بده. سی ببینم. Let me see و در حالت مخفف Let me see یعنی بذار ببینم یا اجازه بده ببینم. Maybe ممکنه یا شاید I can من بتوانم help کمک کنم. Maybe I can help. شاید من بتونم کمک کنم. Let me see. بذار ببینم. جمله و عبارت بنین چقدر کاربردی و چقدر عالی در قسمت کامنت با هم می نویسیم و با هم تکرار می تا خوب یاد بگیریم Let me see, maybe I can help بگذار ببینم شاید من بتوانم کمک کنم Let me see, maybe I can help Let me see, maybe I can help Maybe you are right. Maybe you are right. Maybe یعنی ممکنه یا شاید You are شما هستید Right حق یا درست You are right یعنی حق با شماست شما درست میگید Maybe you are right شاید حق با شما باشه شاید حق با تو باشه Maybe you are right شاید حق با تو باشد Maybe you are right. Maybe you are right. Toward Toward نسبت به به سمت Toward Come toward me and hug me. Come toward me and hug me. کام یعنی بیا در ابتدای جمله اومده توارد به سمت می من یا مرا اند و هاگ هاگ یعنی بغل کردن می مرا کام توارد me and هاگ me به سمت من بیا و بغلم کن کام توارد me and هاگ me کام توارد me and هاگ me My attitude toward life has changed. My attitude toward life has changed. My attitude یعنی دیدگاه یا رفتارم toward در مقابل یا به نسبت life زندگی has changed تغییر کرده است یا عوض شده است حال کامل My attitude toward life has changed دیدگاه هم نسبت به زندگی عوض شده است. My attitude toward life has changed. My attitude toward life has changed. able able قادر توانا بودن able Dogs are able to swim well. Dogs are able to swim well. Dogs یعنی سگ ها وقتی که در مورد کلیت سگ ها صحبت میکنیم میگیم مثلا dogs سگ ها are able able یعنی قادر یا توانا بودن dogs are able سگ ها قادر هستند و در مورد تلفظ able بال بال بل یا ایبل نیست ایبل یعنی قادر یا توانا بودن تو که سویم شنا کردن well به خوبی یا خوب dogs are able to swim well سگ ها قادرند به خوبی شنا کنند dogs are able to swim well dogs are able to swim well I might be able to fix that car. I might be able to fix that car. I might یعنی ممکنه من be able be یعنی بودن able قادر I might be able ممکنه من قادر باشم یا بتوانم to fix که تعمیر کنم درست کنم fix یعنی fix کردن یا درست کردن تعمیر کردن that آن کار خودرو I might be able من ممکنه قادر باشم یا بتوانم to fix that car که آن ماشین را تعمیر کنم چقدر عبارت ها و جملات کاربردی چقدر این عبارت ها و جملات از انگلیسی واقعی هستند ای کاش که تمرین کنید و خوب یاد بگیرید I might be able to fix that car من ممکن است که قادر باشم آن ماشین را تعمیر کنم I might be able to fix that car. I might be able to fix that car. Age Age Sen senosal Age Act your age Act your age اکت یعنی رفتار کردن فعالیت کردن و فعل در ابتدای جمله اومده یعنی رفتار کن فعالیت کن your مال شما age سن و سال act your age یک اصطلاحه یعنی مطابق سن و سالت رفتار کن بچه بازی مثلا در نیار آقا act your age مطابق سن و سالت رفتار کن act your age act your age Bob left home at the age of 16. Bob left home at the age of 16. Bob یعنی آقایی به نام باب left گذشته leave یعنی ترک کرد home خانه را at the age of 16 یعنی در 16 سالگی Bob left home at the age of 16 باب خانه را در سن 16 سالگی ترک کرد. باب left home at the age of 16. باب left home at the age of 16. Policy Policy Siasat Policy That is a stupid policy. That's a stupid policy. That یعنی آن چیزی که در دور داریم اشاره میکنیم بهش. Is است a یک stupid. Stupid یعنی احمق یا احمقانه. Policy یعنی سیاست. A stupid policy یعنی یک سیاست احمقانه. That's a stupid policy. آن سیاست احمقانه ای است. That's a stupid policy. that's a stupid policy What is your return policy? What's your return policy? What is یعنی چیه یا چه است your مال شما return بازگرداندن یا برگرداندن policy سیاست return policy یعنی سیاست پس گرفتن جنس مثلا یک جنسی رو از یک فروشگاه خریدید حالا میخواید ببینید که قوانین یا سیاست برگردوندن کالا چیه تا 24 ساعته تا 72 ساعته یا چه شرایطی داره ازشون میپرسید What's your return policy سیاست پس گرفتن کالای شما چیست What's your return policy What's your return policy Everything Everything همه چیز هر چیزی Everything Everything is ready to learn English. Everything is ready to learn English. Everything یعنی هر چیزی. Every یعنی هر thing یعنی چیز و لغتیه که از ترکیب این دوتا ساخته شده. Everything یعنی هر چیزی یا همه چیز is است ready آماده to که learn یاد بگیریم learn یعنی یادگیری English زبان انگلیسی Everything is ready to learn English در کانال انگلیسی مثل آب خوردن همه چیز آماده است برای اینکه شما انگلیسی یاد بگیرید و از رهگذر یادگیری انگلیسی بتونید زندگیتون رو موفق تر کنید و در مسیر موفقیت گام بردارید جمله و عبارت منین با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا فریاد می زنیم Everything is ready to learn English همه چیز برای یادگیری انگلیسی آماده است Everything is ready to learn English Everything is ready to learn English Everything is okay Everything is okay. Everything یعنی هر چیزی یا همه چیز is است okay. okay یعنی رو به راه یا okay. Everything is okay. همه چیز مرتب است. همه چیز اوکی است. Everything is okay. Everything is okay. love love عشق ورزیدن عشق love. Mom loves children more than anything. Mom loves children more than anything. Mom یعنی مامان loves عاشقشونه عشق میورزه اس سوم شخص گرفته چون مام سوم شخصه children بچه ها more بیشتر than در مقایسه با anything هر چیزی more than anything یعنی بیشتر از هر چیزی mom loves children more than anything مامان به بچه ها بیش از هر چیزی عشق میورزد mom loves children more than anything Mom loves children more than anything. Do you believe in love at first sight? Do you believe in love at first sight? Do you believe یعنی آیا باور داری آیا اعتقاد داری به چی in در love عشق at در first اولین sight sight یعنی دید یا نگاه love at first sight یعنی عشق در اولین نگاه یعنی یه نگاه به یه نفر بکنی عاشقش بشی بعد دیگه فکر کنی این آخرشه و عاشقش بشی و fall in love بیفتی تو عشق تو انگلیسی میگن fall in love یعنی عاشق شدن Do you believe in love at first sight? آیا به عشق در نگاه اول اعتقاد داری؟ Do you believe in love at first sight? Do you believe in love at first sight? Process Process روند پردازش کردن رسیدگی کردن Process Visa applications take 28 days to process. Visa applications take 28 days to process. Visa یعنی ویزا applications یعنی پرونده ها take در بر دارند یا صرف میشه براشون 28 28 days روزها to به منظور process process یعنی رسیدگی کردن یا پردازش کردن Visa applications take 28 days to process پرونده های ویزا 28 روز زمان میبرند تا رسیدگی شوند. Visa applications take 28 days to process. Visa applications take 28 days to process. Do not worry. Learning process takes time. Don't worry, learning process takes time. Do not worry یا don't worry یعنی نگران نباش. Learning یادگیری process. process یعنی روند یا پروسه. takes در داره صرف میشه براش لازم داره time زمان takes time یعنی زمان میبره learning process takes time روند یادگیری یا پروسه یادگیری زمان میبره پس Don't worry نگران نباش ما به شما میگیم عزیزان دل اگر یک بار نتیجه نگرفتید اگر با یک بار تمرین و بیان این عبارت ها و جملات و ضبط کردن صدای خودتون احساس کردید آن چیزی که دارید میگید با بیان و تلفظ در این درس متفاوته یا نمیتونید بیان بکنید اشکال نداره یادگیری زمان میبره پس دوباره تمرین بکنید عبارت و جملمون اینه با هم در قسمت کامنت مینویسیم و تکرار میکنیم Don't worry, learning process takes time. نگران نباش. روند یادگیری زمان میبرد. Don't worry, learning process takes time. Don't worry, learning process takes time. Music Music موسیقی موزیک Music Do you like music? Do you like music? Do you like یعنی آیا خوشت میاد؟ آیا دوست داری؟ Music موسیقی Do you like music? آیا شما از موسیقی خوشتون میاد؟ کی خوشش نمیاد؟ همه موسیقی رو دوست دارن چقدر عالی و چقدر کاربردی یعنی این عبارت ها و جملات تمرین کنید تا خوب یاد بگیرید Do you like music? آیا شما از موسیقی خوشتان می آید؟ Do you like music? Do you like music? We can talk about music. We can talk about music. We can ما می توانیم talk صحبت کردن about درباره music موسیقی We can talk about music. ما می توانیم در مورد موسیقی صحبت کنیم. We can talk about music. We can talk about music. including including شامل از جمله به انزمام همراه با including The cost comes to $100 including meals. The cost comes to $100 including meals. The cost یعنی اون هزینه کدوم هزینه مثلا هزینه هتل comes to میاد به میرسه به $100 100 دلار including شامل یا همراه با به انضمام میلز. meals یعنی وعده های غذایی میل یعنی یک وعده غذایی میلز یعنی وعده های غذایی مثلا هتل رفتید میخواید هزینه رو حساب بکنید میگه the cost comes to 100 dollars including meals هزینه 100 دلار می شود شامل وعده های غذایی The cost comes to $100, including meals. The cost comes to $100, including meals. This book has 60 pages, including the index. This book has 60 pages, including the index. This book یعنی این کتاب has دارد 60 یعنی 60 pages یعنی صفحات یا ورقها including شامل the index index یعنی فهرست the index یعنی اون فهرست مشخص که مثلا مربوط به کتابه This book has 60 pages including the index این کتاب 60 صفحه دارد همراه با فهرست This book has 60 pages, including the index. This book has 60 pages, including the index. خدا قوت آفرین بر شما که واقعا با تلاش و استمرار و استقامت دارید تمرین میکنید طبق روش دارید یاد میگیرید این خیلی مهمه که با روش درست تمرین کنید چون باعث میشه که انرژیتون تلف نشه و زمانتون تلف نشه در کوتاهترین زمان ممکن به اون چیزی که میخواید برسید روش درست چیه بارها گفتیم باز هم میگیم اینکه هر جمله و هر عبارت رو در قسمت کامنت بنویسید چون در دنیای واقعی باید جسارت و اعتماد به نفسش رو داشته باشید که یک جمله انگلیسی رو بگید و وقتی که شما در کامنت این مثال ها رو می نویسید دارید کم کم این مهارت رو در خودتون افزایش میدید و جسارت خودتون رو میبرید بالا و اعتماد به نفستون داره رشد میکنه دیگه خجالت نمیکشید وقتی که مقابل یه نفر قرار گرفتید یه جمله رو بگید یه عبارت رو بگید مشکلی که خیلی از زبان آموزا با اون درگیرن خجالت و حراس از بیان یک جمله یا عبارت ضمن اینکه این کار کردید در دفترچه یادداشتتون بارها از روی مثالها بنویسید و البته با صدای رسا هر بار تکرار کنید و صدای خودتون رو ضبط کنید وقتی که صدای خودتون رو ضبط کردید با نحوه بیان در این کلاس آموزشی و این کلیپ مقایسه کنید تا اگر اشتباهی دارید بتونید اون رو پیدا کنید و رفع کنید روش یادگیری زبان توسط یک کودک دقیقا به همین صورته اگر این کار رو بکنید بسیار رشد خوبی در یادگیریتون خواهید داشت در حقیقت طبق همین روشی که دارید مشاهده می کنید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان که انگلیسی مثل آب خوردن رو همراهی و حمایت می کنید و به دیگران هم معرفی می کنید آرزوی قلبی ما از درگاه خداوند برای شما عزیزان تندرستی، خوشی، صلح و آرامش در کنار خانواده عزیزتونه در هر کجای دنیا که هستید و آرزو دارید که باشید